يا هاي انا مش مش هينفع ان انا ازيل واقول نعمل شوارع كويسه اجمل المكان يعني بدل ما كان مثلا هي البيوت كلها شارع بعض بالطول الاكبر نبدا زي التجارب اللي اتعملت وشفناها ان احنا نجمل المكان عشان يبقى صورته كويسه لا استحاله ان انا الخدمات بطريقه صحيحه ماشي نبني مدارس نبني مدارس في الاماكن الفاضيه دي ونعمرها نبني خدمات زي نادي زي مركز شباب زي اي حاجه لكن عشان اقول ان انا هزيل حاجه عشان اعمل حاجه استحاله استحاله فطبعا انا يعني بحلم ان تبقى يعني العزبه تبقى زي مصر الجديده مثلا فيها زي اسم كده يعني مش لازم يبقى كبير مثلا بس يبقى اسم صغير يبقى مثلا يحفظ الامن او نقطه اه نقطه شرطه كده وعايز الطرق تبقى مثلا مستفلته يعني احاول انا يعني اظبط الطرق عشان مثلا آه، حوار زي حوار زي مثلا زي الصرف او المجال او الكلام ده يعني الطرق لما تبقى متظبطه ومش هيبقى فيه صرف والكلام ده تبقى سهله يعني الحوارات دي آه نظام برضو اناره الطرق والكلام ده لازم تبقى متظبطه عشان طبعا الشوارع ما ينفعش يبقى فيه شوارع ضلمه طبعا في بنات ماشيه في الشوارع بالليل كده تبقى متظبطه يعني هي دي اكتر حاجه لازم تبقى موجوده في العزم بس يعني طيب، لو انا فعلا رئيس حي انا هعتمد على حاجه واحده مش عايز يعني مش عايز آه، مكتب والجو ده كله بس هو انا هعتمد على حاجه واحده اللي هي الشباب عشان اي حاجه بتنهض في البلد بتعتمد على ثلاث حاجات يعني القطاع الخاص والقطاع العام واللي هو التطوع فهو انا هعتمد على الثلاث حاجات دول القطاع العام اللي هو المفروض ان الدوله هي توفره لي مكان آه، احتياجات القطاع الخاص اللي هو مثلا اصحاب الشركات او الحاجات دي اللي هتمولني ثالث حاجه التطوع دوت اللي هو من الشباب